¿Cómo puedo empezar a rapear con autotune? no tiene sentido Diría que podría ser Pero a lo mejor te queda como loco y no lo entiendes Ah, bueno, pero mira, yo aquí lo intento Y entonces se suena bastante agudo O al menos así yo lo estoy escuchando Tú lo vas viviendo mientras lo escuchas en el coche, el carro De vuelta a casa, oyendo al trabajo Aquí te paso Hijo de puta, tú lo sabes, yo no tengo ropa de contrabando Solamente vendo Cleaners en paquetes pequeños Porque son más baratos, no lo entiendo Si el paquete es más caro ya te lo voy dejando Y aquí se queda un poco soso Tú lo encajas, le echas más sal Le echas agua y vino Lo dejas en cocción a fuego flojito Se ha trabado, no le importa no pasa nada porque se recorta Con la tijera de boda de la plantita Que estaban ya mutias Por mucha calor y poca agua lo hace falta una manguera Cada 24 horas regando justamente en el mismo segundo Pa' que no se seque, que no se seque, pa' que no se seque Yo quería secarla, no. pero no tenía tiempo y para el microondas fue Se hizo una puta mierda, ya no puedo fumarla, joder y qué mala suerte tengo. Todo me sale mal, todo me sale mal. Ya no planto más, ya no planto más, mamá, mamá, ya no planto más. Y tenía una hierba buena, que te daba hasta la cena. Te gusta la morena, está verde, pero como pega, pega. Hijo puta, mierda, joder, la puta, la puta. Ah.